түп каталарын урунан уюп келген жан бала түп кенелер ырынан муюп келген жан бала алдей балам алдей алдей балам алдей а балам канатыңды жайгын жай балам алдей балам алдей алдей алдей балам ак бешикте уктап жат балам элиң үчүн кан көргөн байгери болор бекенсиң баатыр манас атаңдай айкөл болор бекенсиң жаман бала болбо жакшыларды жолдо жан балам ак бешикте уктап калбалам бешенеңе нур жап бешигиңе ыр жаутагын мага керек аман тугану эл журутуңду ойлогон эр азамат болгону кызмат кылып элиңе бак төлөткө конгону алдей балам алдей алдей балам алдей ай балам канатыңды жайгын жай балам балам алдей алдей алдейалдей балам ак бешикте уктап жат балам уктап калчычыырдабай умай энең апакеңдин титилегин аруу дүйнөң эшитсин жаман бала болбо жакшыларды жолдо жан балам ак бешикте уктап калбалам бешенеңе нур жап бешигиңе ыр жа уктагын мага керек аман туррганың алдей алдейалдей алдей алдей алдей ак балам ак бешикте уктап жат балам алдей алдей алдей алдей алдей алдей ай балам уктап калчы уктап жай балам ак бешикте уктап жат балам